и тоскую переворошу. По тебе перетолкую, что себе ношу. До небес и без достану время торопя. И совсем твоей устану только без тебя. Мой города несут мой судьба. Я тобой перестрадаю, чтобы найти себя. In 1961, Yuri Gagarin became first man in space. After that, every man wanted to be like him, and every woman wanted to be his wife. Юрий, ты здесь? Алло? Юра, радость моя, слышишь меня? Ах, как же я рада, что наконец говорю с тобой, небесный мой. Юра, я помню, я помню то мгновение. Передо мной явился ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Горяч, как пламенный мотор — Остановилось время. Горизонт ушел. Мой мир наполнила твоя улыбка. Ах, Юрий, минуты той вся жизнь моя преобразилась. Одним желанием жила – услышать голос твой, Над полем кукурузным прилететь, Вдвоем с тобой в пространстве без границ между нами. Ох, Юрий, Юрий, Юрий! Ты душа моя, ты, ты звезда моя, мой зайчик, котик, всякла борша, грибочек, ты облако мое. Любовь моя к тебе границ не знает. А если бы каждый раз, как мысль моя к тебе обращена, звезда бы падала с небес, луна уже давно была бы одинока. Ты жизнь мне дал, ты свел меня с ума. Все, что я знаю, все, что я поняла – благодаря любви к тебе, а без тебя вся философия пуста, бессмысленна, как ноль. Да, Юра, да, ты горючий огонь, ты ракета, а я площадка запуска. Милый мой, Юрий, Юрий, Юрий, я люблю вас, я люблю тебя, Юра, Юра, голубчик мой. Ох, ты душа моя, ты звезда моя. Юрий, Юрий, я грибочек, все клабарша. Кого?